bit early to be thinking about that, isn't it? Indeed. <laughs> I just started eating. Harold! What's that supposed to mean? Dad, it's great, okay? Well, for his type, yes. My type? Uh, I gotta go to the bathroom. Dinner is served. <laughs> Bence bu barede danışmak Hele tezde. <laughs> Öyle ki var. Ben tezce akşam yemeğine başlamıştım. Hayır. Bu ne demekti? Ata, her şey normaldi. Onun kimisi için ha. Benim kimisi için? Ah, käimajärg jolna. jäme vedeldi. <laughs> kas pole natuke vara sellele mõelda äh...? tõepoolest, hakkasin just sööma. mida see veel tähendab? isa, kõik on korras. temasugusele jah. minusugusele äh,? ma pean kempsu minema. õhtuse kvalm veel äh, paar agrodomat barbaarnim äh, või näin? ma tean, Eesti koosaegu eest. härra Old. kodu ortogrifeeteid. teed, tuli jauki Tadam kaviniam, jā. Tadam kam man? Man vajag stulėti. Vakarinės ir klo. Eh, Gal dar kiek ankstoka apie tai galvoti, a? Išties, aš ką tik pradėjau valgyti. Haroldai. Ką tai galėtų reikšti? Tėti, viskas gerai juk taip? Na, nu, tokiam tipui, taip. Kokiam tipui? A, man reikia tualetą. Vakarinė patekta. Czy Nezarano procedu maty zgodę? Я тільки но почав їсти. Гарольде, На що це ви натякаєте? тату, це нормально. Okay. Для таких, як він, так. Для таких, як я. Мені треба в туалет. Вечерю подано. Ну, об этом нам еще рановато думать, вам не кажется? а? Я едва приступил к еде. Гарольд. Как вас понимать? Папа, там прекрасное место. Для типов, подобных ему. Подобных мне? Мне нужно в туалет. Ужин, ваше величество.